Si sabes, canta las face. Oh Lord, yeah. Buen ley. oh, da cola, das de esa sombra, tes de esta encha. se corruche, ruche, fuxira e eh, fuxira. Sellas oh, da cola, xugo desa sombra Tes unha testa herencia Sei que o ruxe, ruxe, fuxira a collo Sacho e cesta na cachola Todo que sai deses partidos fai bola Facho en man, eles luces de Nadal Magua de ollos pechados, a nave se descontrola Veña o Estado, papá, non me deixa improvisar Non gosta das amigas que me veñen buscar E eh, que chaman por min a berrar E eh, a fin desta casa hai máis vas a por accionar xas daqui ou da cola yugo de esa sombra Nessuna testa encha Se con ruche ruche fushira, e eh, fucina Se Sejas de o da cola yugo de esa sombra Nessuna testa entea se carruche, ruche, fuxira, se, se, se pule, masa bule Vivimos nunha emerxencia, estado non disimule Actualiza a xenda, autodestrue Non es rúe, es que máis pule neste o noso rule Se persignas e lendas, galán, galán, galán Nos vimos fenda, fenda, xentiña, talle, convido a que desaprendas Canto chasín Bando robados mí, registros policiais Por tentar parar desafiuzamentos Alen, alen, alen dos termos legais No somos iguais, somos o seu alimento Sexas daqui ou da cola Das cachugas desa sombra Des unha testa xeo Sei que ruxe, ruxe, fuxirá e fuxirá Sexas daqui ou da cola Das coxugo desa sombra só xuntas podemos sair do xugo desa sombra uh. Moitísimas gracias por terme aquí de Las Fest Esto foi iPod de Bigotao no microfona Prendendo lume a todo Quero que o movas todo Por dentro, por fora, moveo todo eh. Sei que o ruxe, ruxe, fuxirá e eh, fuxirá